Guck, aber du fürs nächste Mal auf ihm. Jo, oh. Kinder, was ist Show? Die Härte in Reinkultur. Geht das jetzt bösartig auf die Stimme? Äh, ein bisschen vielleicht. Würdest du das durchhalten? Eine Woche lang täglich? Ja. Zwei Wochen täglich? möchtest so sagen? Ja, nein, das geht nicht, deine Zeit ist vorbei. Jede Band hat ja bekanntlich 25 Minuten Zeit zu spielen. Aber es ist schön, dass ihr so einer großen Popularität habt. Ja, das ist wirklich schön. So viele Leute mit Temperatur-T-Shirts, das ist schön. Ja, Wahnsinn, da macht ihr ja richtig Geld. Kraft hier. In uns, in Möglichkeit, in keinen Scheiß, den die Leute hören wollen. Wunderbar, ich bekomme langsam Angst. Nein, ich bin ganz nicht. Auch das macht mir Angst. Besser? Nein, das ist schon okay. Und was ist euer nächstes Ziel? Wie? Wie? Und dann Backen! Und